Bueno, me encanta este proyecto Alabadas porque busca justamente eh, que las mujeres puedan conocer referentes en los cuales puedan verse identificadas o los cuales puedan seguir, como ejemplo, y que al hacer eso podamos cambiar la cultura patriarcal que existe en nuestras sociedades, con lo cual más mujeres van a poder seguir su camino, por tanto ser más felices. Nada que perder.